Namaste. Úgy, ahogy köszöntöm bennetek az isteni fényt, szikrát, úgy köszöntjük ma az isteni fénynek a manifestációját. Nagyon örülünk, hogy egy újabb darma menedék épült. Szeretném a nagy tiszteletű mesterünknek az üzenetét és áldását átadni, Swami Sankara Tilakáit, a védikus szangának a támogatásával. Reméljük, hogy ez a ez az, ez az új templom, ez fényt fog adni nem csak azoknak, akik szolgálják a darmát, de azoknak is, akik itt találnak menedéket. Fényes jövőt mindenkinek!